Huzurluydum Huzurluydum Yaşayıp gidiyordum Kendimi kaybettim Sanki burada Düşündüm saatlerce Sanki daldım ufka Yağmur gibi yağdın üstüme Kar gibi düştüm tam önüme Güneş ısıtmıyor beni yeniden Doğmuyorum bu güneşte Yağmur gibi yağdın üstüme Kar gibi düştün tam önüme Ne yapacağımı bilemedim bense Düşündüm kara kara saatlerce Ne olur beni unutma Düşeyim ben uçup ayniden vakti Gelmedi mi vakti Çok geçti Yıllar geçti Saatler geçti Günler geçti Göremedim seni Bekledim gelmedin Benden intikam istedin Aldın mutlu musun şimdi Aldın mutlu musun şimdi bırakmadım Ben seni yüzüstü kalmadı Serseri dedim bana oysa ki Yağmur gibi yağdın üstüme Kar gibi düştün tam önüme Güneş ısıtmıyor beni yeniden Doğmuyorum bu güneşte Yağmur gibi yağdın üstüme Kar gibi düştün tam kara saatlerce Ne olur beni unutma